Hai YouTube So kita berjumpa kembali dan hari ini Ya Sean berada di dalam tandas Atau bilik mandi Anda nak panggil apa Ini 2 in 1 tandas dengan bilik mandi bersama So rencananya hari ini Sean nak gunting rambut sendiri Ni rambut ini okey lah Cuma yang tepi-tepi ni tengok Macam biasanya Sean uh, gunting rambut dalam 2-3 minggu sekali lah tapi disebabkan uh, PKP ni dah lebih daripada sebulan lah tak gunting rambut so hari ni saya try untuk guntingkan rambut sendiri dan kita lihatlah macam mana keadaan dia <laughs> nanti harap-harap tak silap lah kalau tak jadi botak nanti Okay, uh, kita siap sedia dulu nanti kita gunting ok so sebelum gunting tu kita kena buat sikit persiapan yang mula kena ada ni ikat rambut ni ke atas dulu ok lepas tu kena lah ada gunting <laughs> ini sebenarnya uh, dulu rambut ni orang panjang saya ikat tocang kat belakang ni uh, bahagian tepi ni dia panggil apa ada cut ke apa cuma terus macam ni saja. So sekarang pun bolehlah buat perkara yang sama dengan ni. Dan juga ada ni. Ha. Supaya tak kena baju lah. Okay, cut. Oh, hmm, dah macam di kedai bubble shop pula kan. Ya. <laughs> right. Ikat rambut yang panjang terikatkan susah juga nak buat sendiri ni first time first time penting nak buat sendiri harap-harap dan jadi dan tak perlu di otak A few moments later. berapa mm yang anda nak so dia boleh ubah-ubah kita set kepada 3 mm jom kita mulakan Okay, so maka bahirlah rambut yang dah digunting ni. Oh, kan, Dah jadi handsome kan? <laughs> handsome balik. Oh, nampak? Oh. Hmm. Okay. So, nanti saya akan mandi. Lepas mandi, kita sikat elok-elok. Kita bandingkan lagi. A little longer than a few minutes later. Okay guys, so ni saya dah mandi. So sekarang kita nak sikat dia sikit Kita tengok sama ada berubah ke tak okay. Eh, jauh letak sikit Bukan sikit lah, biasa saya letak banyak juga Sebab rambut di bahagian tengah ni agak panjang That's why kena banyak sikit lah gel Untuk mudah uruskan dia Tengok cermin sikit Macam boleh tahan weh Yep. And then you just keep. Ah. Okay, then. Okay. Kan. Okay, kepada anda semua, kalau rasa rambut dah panjang sangat tak boleh tahan, try lah potong macam saya. Kalau tak boleh nak gunting sendiri, mintalah bantuan daripada ahli keluarga lah sama ada daripada abang ke, kakak ke, mak ke, ayah ke, wife ke, girlfriend ke ha, Bolehlah try buat Supaya perasaan di hati tu nampak lebih menyegarkan lah So anda akan rasa lebih happy Ok kepada anda yang suka kepada uh, video kali ini, Sorry kepada keadaan gemuk-gemuk ni sebab dalam bilik mandi Kalau kepada anda yang suka kepada video ni Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Kita jumpa lagi pada video kedatang Bye-bye